रात का समय था चारों ओर धूप अंधेरा छाया हुआ था केवल एक ही कमरा प्रकाशित था वहाँ चार मोमबत्तियाँ जल रही थी चार मोमबत्तियाँ एकांत देख आपस में बात करने लगी पहली मोमबत्ती बोली मैं शांति हूँ जब मैं इस दुनिया को देखती हूँ तो बहुत दुखी होती हूँ चारों ओर आपाधापी लूट खसोट और हिंसा का बोलबाला है ऐसा मैं यहाँ रहना बहुत मुश्किल है मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती इतना कहकर मोमबत्ती बुझ गई दूसरी मोमबत्ती भी अपने मन की बात कहने लगी मैं विश्वास हूँ मुझे लगता है कि झूठ धोखा फरे बेईमान मेरा वजूद खत्म करते जा रहा है यह जगह अब मेरे लायक नहीं रही मैं भी जा रही हूँ इतना कहकर दूसरी मोमबत्ती भी बुझ गई तीसरी मोमबत्ती भी दुखी थी वह बोली मैं प्रेम हूँ मैं हर किसी के लिए हर पल जल सकती हूँ लेकिन जब किसी के पास मेरे लिए वक्त नहीं बचा स्वार्थ और नफरत का भाव मेरा स्थान लेता जा रहा है लोगों के मन में अपनों के प्रति प्रेम भावना नहीं बची अब यह सहना मेरे बस की बात नहीं मेरे लिए जाना ही ठीक होगा कहकर तीसरी मोमबत्ती भी बुझ गई तीसरी पत्ती पूछी ही थी कि कमरे में एक बालक ने प्रवेश किया मोमबत्तियों को बुझा हुआ देख उसने बहुत दुख हुआ उसकी आंखों से आंसू बहने लगे दुखी मन से वो बोला इस तरह बीच में ही मेरे जीवन में अंधेरा कर कैसे जा सकती हो तुम तुम्हें तो अंत तक पूरा जलना था लेकिन तुमने मेरा साथ छोड़ दिया अब मैं क्या करूं? बालक की बात सुन चौथी मोमबत्ती बोली घबराओ नहीं बालक मैं आशा हूँ और तुम्हारे साथ हूँ जब तक मैं जल रही हूँ तुम मेरे लिए दूसरी मोमबत्ती को जला सकते हो चौथी मोमबत्ती की बात सुनकर बालक ढाढ़स सा बंध गया उसने आशा के साथ शांति विश्वास और प्रेम को पुनः प्रकाशित कर लिया जीवन में समय एक सा नहीं रहता है कभी उजाला रहता है तो कभी अंधेरा जब जीवन में अंधकार आए मन अशांत हो जाए विश्वास डगमगाए और दुनिया पराई लगने लगे तब आशा का दीपक जला लेना जब तक आशा का दीपक जलता रहेगा जीवन में कभी अंधेरा नहीं हो सकता आशा के बल पे जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है इसलिए आशा का साथ कभी न छोड़े